Buggy çıktı. Buggy ile gidilir şimdi. Bak mesela yeni gibi binlerce adam var mesela. Bir tane daha var sürüngen. Dur seni vurayım sende malzeme bayağı var. Oy oy oy. Sen ne yaptın? Ortaki ganimete bak. Ha, büyük ihtimal bizden önce giden var zaten. Güzel oldu. Vardılar da. Atışıyorlar. Senden çıkacak. Sende de malzeme varmış. Neler size neler oluyor? Bunların peşine takılsak ne olur? Geri dönelim. Evdekileri alalım. Pompalı çıkmış bundan da. bot mu? Olabilir de olmayabilir de bot gibi duruyor. Dur konuşalım. Ses ses ses. Alo. Neyse ben de sana öpücük mü atayım? Sana dans hareketi yapayım ya. Dans yapayım sana. Ve bot gelir. Dur bot. Hello. Hello. How are you? I am fine. You? I'm fine. Don't bullet. Okay. Don't bullet. Bye bye. Bana bir şarjör Son. değiştir. Bana bir şarjör değiştiriyordu. O mesela sandığa gitmeseydi onu vurmazdım mesela. Sandığa gitti güvenimizi kaybetti. Adam mı gördüm orada? Yoksa bana mı öyle geldi? Şöyle basalım biraz. Adamlar da çıktı. Şimdi mesela uzaktan oynayabiliriz. Biz niye uzaklaştık ya? Oranın nereye çıkacağı anlamadık uzaklaştık. Bakalım bu taraftan gösterecekler mi kendilerini derken. Kaçırdık. arabayı alabilseydik iyiydi. Daha hızlı giderdik. Adamını, adımını kaldırmadan da yetişirdik. Cam basmak lazım. Lan bandaj. Medkit yokmuş bizde ya. Bu arkadakinin rutuna bakmam lazım seri. Şu anda biraz uzaklaşmak lazım buradan. Drop'tan zırh alayım. Ardıma bakmam. Yakın oynayalım ona. Arkadaşı falan kaldırmadan. Arabayı adam sandık ya. Arkadakini kaldırmaya da kimse gelmez. Tamamdır şimdi. %62'lerden kurtulalım. Fazlalık yapmasın şu anda. Bana mı sıktı o? Tabii ki de bana sıkacak. Kime sıkacak? Onu üstten alın en iyisi. Beklemediği yerden direkt karşına tak diye çıkalım pat diye. Mesela burada kaldı? Bir kişi mi kaldı? Aa seni de gördüm ki. Son dokunuş. Karadaş.